Продолжая серию обучающих э, видеороликов от проекта LinkBroker, мы решили сосредоточиться на более узких тематиках, которые будут интересны только бизнесменам определенной отрасли, за что заранее просим прощения у остальной части наших слушателей. Первым на очереди бизнесом, для которого мы рассмотрим практические интернет-решения, будет гостиничный и туристический бизнес. Тонкости продвижения его в интернете Помогут нам раскрыть наши партнеры hotidea.ru, которые подняли уже не одну гостиницу от уровня ночлежки до заветных пяти звезд, за что им лично от меня огромное спасибо. Итак, первой темой для рассмотрения будет сайт отеля. Зачем он нужен нам и чем он отличается от любого другого сайта. Что на нем должно быть обязательно, а от чего можно и отказаться. Зачем гостинице сайт и нужен ли он вам? Довольно простой вопрос, на который несложно ответить. Да, гостинице, как никакому другому сервису, нужен сайт. К сожалению, хорошие рекомендации о вашем бизнесе из уст в уста будут распространяться гораздо медленнее, чем ссылка на ваш сайт в интернете. Если вам нужны клиенты, вам нужен сайт. И да, у топ-100 отелей у всех есть сайт. Некоторые из них страшны, как смертный грех. А, но помните, ваш клиент не должен любоваться вашим сайтом. Находясь на сайте, клиент должен принять решение остановиться в вашем отеле. Поэтому на этапе изготовления сайта вы можете смело сэкономить на дизайне пару тысяч долларов. И уж точно не стоит заказывать сайты в студии Артемия Лебедева, если ваш бизнес находится только в стадии становления. Вот для примера несколько сайтов известнейших сетей отелей, которые не отличаются изысканностью дизайна, но отлично выполняют свою функцию – обеспечения клиента потока. Тем не менее, одну вещь вам стоит заказать у самого лучшего дизайнера, которого вы только знаете. Это логотип. Определение логотипа гласит, что это графическое начертание фирменного наименования в виде стилизованных букв или идеограммы. Но даже если вы впервые слышите это слово, знаете, логотип вам нужен. Хотя бы потому, что у тех же топ-100 отелей, у которых очень страшные сайты, логотип есть. И самое главное, написанное на крыше вашего здания, гостиницы, название вашего города шрифтом газеты «Правда» логотипом не считается. Сколько стоит разработать логотип? От 35 долларов, как у Nike, и до 1 миллиарда 280 долларов, как у компании Symantec. Даже если вы заказали логотип именитому дизайнеру, не расслабляйтесь, протестируйте созданное им творение на соответствие этим четырем пунктам. Читабельность. Покажите логотип 10 посторонним людям, которые не знают о вашем отеле. Если хотя бы трое из них э, не смогли прочитать название, отправляем логотип на переделку, убираем завитушки, крендельки и прочую абстракцию. Второе. Использование не более двух шрифтов. Это закон. Иначе логотип смотрится дробно и не запоминается. А мы совсем не хотим, чтобы наша гостиница зачахла в забвении. Прямая ассоциация. Если в логотипе помимо надписи есть какое-либо изображение, оно как минимум должно ассоциироваться с ее сферой гостеприимства, а еще лучше именно э, с нашим отелем. Опять же, э, 10 посторонних людей должны просмотреть изображение без названий и без надписей «отель» и «гостиница». Не жульничаем. И задаем им вопрос, у какой компании может быть такое лого? Какие у вас ассоциации? Если опрошенные отвечают, это логотип отеля или э, первая ассоциация комфорт, уют, значит тест пройден. Если большинство затрудняется, логотип отправляем на переделку или просто оставляем одну надпись. Соответствие. Помпезность и претенциозность логотипа должна быть напрямую пропорциональна звездности вашего отеля. Если у вас отель эконом-класса или простой хостел, сделайте логотип простым и схематичным. Раз уж мы коснулись логотипов, затронем и название. Как специалист по интернет-маркетингу, прошу, не называйте свой бизнес в честь э, мамы, любимой жены или тещи, если их имена не столь экзотичны, как, например, имя моей дочери – Катарина. Например, в Яндексе по запросу гостиница Юля 3 миллиона ответов, а гостиница Катарина 147 тысяч ответов. Причем чуть ли не вся первая страница выдачи Яндекса занята одним отелем в городе Ровень. Вот преимущество редкого названия. Так, если продвижение отеля Катарина обойдется вам в 10 долларов, продвижение отеля Юлия будет стоить вам как минимум в 400 раз дороже. Обязательно проверьте благозвучность названия вашего отеля на разных языках. Оно должно вызывать только правильные ассоциации. Притчей во языцах и отраслевым интернет-приколом стал логотип отеля с неудачным названием Worst Hotel, в переводе «самый худший отель». Зачем же так откровенно? о других важных вещах, которые обязательно должны быть на вашем сайте, чтобы он успешно привлекал клиентов, при этом не становясь дырой в бюджете, я расскажу чуть позже. А пока, прямо в следующем ролике, мы поговорим, что делать, если весь бюджет на продвижение в интернете составляет всего 100 долларов.